no, no. no. <laughs> ये बताओ तुम्हारी शादी हुई हमारे खानदान में शादी नहीं होती तुम पैदा कैसे हुए? हम पैदा हुए नहीं हाँ हमारा उद्घाटन हुआ है कहाँ हुआ छब्बीस जनवरी को अच्छा हिंदुस्तान आजाद हो रहा था इधर हमारा उद्घाटन हुआ था आई एम उद्घाटन सिंह हो हो यस क्योंकि उनके रेडार में यहाँ गेंद कहीं आ गई तो जितनी जोर से बल्ला घुमाते बाउंड्री के बाहर ही जाके गेंद गिरेगी धोनी ने छह